армысыздар ардақты ағайын жақында мәжіліс депутаты болған ермұрат бәпи мен абзал құспанға халықтың аманатын жеткізейін деп отырмын ереке әбеке сіздерге хабарласып отырған себебім қаңтар оқиғасы кезінде жазықсыз түрмеге қамалған көптеген азаматтардың босап шығуына ықпал еткен болатынсыздар естіп жатқан шығарсыздар қалас нұрпейісов бауырымызға қаңтарда алматының аэропортын басып алмақшы болған топты ұйымдастырды деген сияқты ауыр айыптар тағылып соты болып жатыр құқық қорғау органдары қарусыз бірін бірі танымайтын бес адамның аэропортты басып алмақшы болды деген ертегісіне кім сенеді маған қаластың жұбайы хабарласты өзі үйінде үш кішкентай баласына қарап жұмыссыз отыр екен асыраушымыз балаларымыздың әкесі жазықсыз түрмеде отыр көмектесіңіздерші дейді бірақ мен қалалық депутат болғандықтан қолымда сіздердікіндей құзырет жоқ сол үшін сіздерден сұраймын 16 жыл мектепте ұстаздық еткен тарих пәнінің мұғалімі жаламен түрмеде отырған қалас нұрпейісовтың бостандыққа шығуына ықпал етіңіздер бас прокурорды шақырып алып не себепті жазықсыз адамға жала жауып соттамақшы болып жатқанын сұраңыздар одан кейін біз тергеу өрескел заң бұзушылықтар ешқандай дәлелсіз жала жабу арқылы жүріп жатқанын жақсы білеміз сол себепті осы іске қатысты тергеушілерден түсініктеме алыңыздар өздерін тергеңіздер қажет болса заңсыз әрекеттерге барған тергеушілерді жауапқа тарту мәселесін көтеріңіздер әбеке абзал бауырым тағы бір айтатын мәселе қордайдағы қан төгіске байланысты ұзақ жылдарға сотталған азаматтардың туыстары хабарласып жатыр олар 17-18 жылға сотталған жақындарының ісін сотта қайта қарауға көмектесуімізді сұрайды былтыр екеуміз осы іспен айналысып кейбір азаматтардың жазықсыз жаламен дәлелсіз тағылған айыптармен сотталғандарына көзіміз жеткен болатын бірақ ол кезде қолымыздан ештеңе келмеді сотталғандардың туыстары бауырларын таза ақта бостандыққа шығарыңдар деп отырған жоқ олар тек іс қайта қаралсын орын алған заңсыздықтар түзетілсін әділеттілік үстемдік құрсын деп отыр соған көмектесіңіздерші деп отыр абзал бауырым сол үшін қордай қақтығысына байланысты нақты дәлелсіз 17-18 жылға сотталған азаматтардың істерін қайта қарауға ықпал етуіңді сұраймын әрине мен бұл өтінішті телефонмен хабарласып та айтуыма болар еді бірақ құқық қорғау органдары білсін бұл өтініштің артында қоғам белсенділері мен халық тұрған аман болыңыздар халықтың өтінішін жеткізуші еркін рақшев